sen jälkeen pääsin sitten tonne Artekille noin vuodeksi tota niin, niin, tekemään niitä mun huonekaluartasaanin töitä, mitä mä olin halunnut aina tehdä ja mä olin erittäin tyytyväinen siitä. Kyllä niin kun kaikki uhraukset, mitä olin tehnyt tämän niin kun hypännyt kokonaan uuteen, niin, niin kyllä ne niin kun kannatti ja tota, niin, niin, oli niin tyytyväinen niin itteensä siinä, että nyt mä olin oikeasti saanut niin kuin sen mun aikuisen elämän niin kuin käyntiin ilta, tota niin täysin vastuussa itsestään. Ja kuinka hieno se tunne on siihen nähden, kun just on vaan ja ei oikein, ei pääse kunnolla työelämään, ei, ei ole niin kuin rahaa toteuttaa itsensä oikeasti kunnolla omaa elämäänsä silleen kun haluaisi. Niin kyllä se sitten oli niin hieno tunne kun mä sitten sain niitä ihan oikeita töitä ja tota, niin, niin, olin se vastuullinen aikuinen vihoinkin, mikä halusin olla. Piste.